中风急救案例。我在今年二零一二年五月看完张医师的 DVD 以后，又在六月上了手法的训练，呃，在七月份也去听张医师亲自演讲，看到一个影片，就是呃刘医师在给人急救的时候，那个印象给我很深刻。 可我没想到，在八月的三号晚上十点半左右，我陪同我爸爸，他九十六岁的老人上车的时候，他坐在我呃侧侧缸上，忽然间他就往左边这样倾倒下去，我就观察他的脸部，他都已经两眼掉白，然后口开了，那我就看他整个人要。 头都要撞到地下的倒下来，我就很自然反应把它扶到地板上，开始就给他做背部的延时点的啊推按，开始做那个七点在左边的时候，用手肘这样去给他按的，然后再因为他脸是向着我这边，那在做对面的那个七点时候手肘不方便了，我就用我的掌。 手掌的那个工具，就是四个尖尖的手指头去按，按完以后呢，我又想说把它放过来观察一下他醒了没有，没想到这下糟了，发现他整个眼睛那个眼圈都黑了，闭起来的，嘴巴也更闭紧了，那我心里面就更紧张，我说那快点要跳到头部去了，我就给他的呃头部延时点。 第一点就是那个耳后的那个点，平常那个点对他来说，他连给我碰都不能碰，是很痛。这下子我就用全部很很地道的力量这样子做下去，他完全没反应。那我以为糟了，这下子我不知道我自己做的有没有好处。可是已经没选择了，就感觉像个还没训练好的小兵，就给一下子当当兵马，就上了那个战场去。 没选择了，我只能够很专心的做下去。接后来接着我就做那个头部，那个枕骨下那个试点，这一边就是它的呃左侧，我就用手肘这样去按，然后跳过了椎颈椎那边的，时候，手不顺溜就改用是这样的啊手呃工具手指的工具，然后按到第二点。 拿起来要按第三点的时候，我就听到一个声音，他就，啊，这样子，就来一个很深的吸气。我这他已经醒了，然后我推开他眼睛已经围开了，我很开心的。结果就又想把两个快快的把它弄好，没想到他的手有一点就推过来，可是又没有力，可是已经真的醒了。然后我觉着还是把他最后那个那个他右边的耳边。 那个点揉的时候，他就手已经过来要抓我的手，然后我就开始给他按敷，从头到尾，在在给他疏解的时候，他就出声说：“冲起来啦，滴到那声音也出来了，我就更安心了。他更有力量，就抓我的手，好像要打我，不给我再按了，他很痛了，然后我就这样觉得他已经完全醒来，我就安心了。 很感谢张老师提醒我们要把这一张的登成我们延时点的 CPR，呃，影印那么大，我也做了一张在家里，是在我爸爸发呃发生事情之前我就弄了，所以我的福气给了我有一点这样的印象，以至于在很危急的时期，我虽然很紧张，可是还是很照常、很正常的把它完成了，结果。 也真的保护了我爸爸的生命，呃，希望从这个经验，我很想跟大家分享，我们真的可以学习这个手法，在生死的关头是有很大的帮助的。谢谢。爸爸。啊。 <laughs> 爸爸，跳起来。跳起来。跳起来啦！当兵请了个奖。 <laughs> <laughs> 好了，很好，这个给他照一照。